Szanowni Państwo, 20. jubileuszowy Kongres Kadry. Wszystko zaczęło się tak naprawdę w 2005 roku. Na sali mamy dzisiaj reprezentantów y, wielu firm. Mamy reprezentantów zarówno międzynarodowych korporacji, jak i y, biznesu zbudowanego od podstaw na polskim kapitale. Mamy firmy małe, duże, średnie. My mamy nadzieję, że dyskusje, które będą dzisiaj, jutro zainspirują Was do tego, co możecie jako HR-owcy zrobić. In, the first thing is obviously get the right people on the boat. You try and find the undervalued talent, the talent that everybody else overlook. Once you bring them in, you gotta create an opportunity for them to practice, to learn from you know having role models in the company, to inspire them, and you know, that's a, a cocktail of things that you gotta put together to build a gold mine of talent. Więc jest pytanie, w jaki sposób poradzić sobie, jak stworzyć środowisko pracy, w którym przy jednym stole usiądzie pokolenie Y, X, Z i C. In a world where you have all these generations people have very, very different expectations. And the companies today that really win and are able to successfully perform now and in the future are no longer the companies who have three-year and five-year plans and 10-year plans, but they're the companies who can quickly switch and take um, advantage of the changes. They're the companies who learn very quickly It might seem obvious that in business you need mathematicians because uh, business is often about making money and finance is all about numbers. Uh, but in my talk today, I wanted to explain why actually mathematics is much more than just about numbers. when I say employee commitment, I'm really defining that a few ways. The first is do benefits really help in attracting and retaining employees? The second is does it help? Do benefits help with the productivity and the engagement of employees? And last but not least, where do health and financial wellness fit into the commitment to employees? kobiety nie rodzą całe życie i mężczyźni też nie całe życie się zajmują reprodukcją. Natomiast tutaj stwierdzamy. Jeszcze raz. Dlaczego trzeba być w męskim przebraniu, żeby nabierać znaczenia? czerpnąć ze źródeł innych firm i promować sobie coś, czy znaczy wy, wykombinować chyba coś swojego, co można wdrożyć do firmy. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba, dużo ciekawych prelekcji, dużo e, wymiany wiedzy, dużo wymiany know-how, bardzo fajnie. pierwsze po to, żeby spotkać się z innymi uczestnikami, e, czyli typowy networking, e, po które chciałabym być cały czas na bieżąco z tym, co dzieje się w innych firmach. Po pierwsze, ludzi na rynku chętnych do pracy jest mniej niż y, mamy zapotrzebowania. Zgadzamy się? Mało tego, nie dość, że jest ich mniej, to tych, których byśmy chcieli, to musimy za nimi gonić i całkiem, y, całkiem nieźle się gimnastykować, żeby rzeczywiście chcieli do nas przyjść. A jak już do nas przyjdą, pytanie za ile? Y, to jest pytanie, jak ich zatrzymać, bo skoro już są u nas, no to to wewnętrzne badanie zaangażowania rzeczywiście szansą, żeby, żeby ci ludzie z nami zostali dłużej i pomagali nam budować tę firmę w dłuższym okresie czasu.